जो गांव का गवार कहकर हंसते थे आज वो अपनी सोच को छोटा मानते हैं कि जो कभी गांव का गवार कहकर हंसते थे आज वो अपनी सोच को छोटा मानते हैं अब तुम ही देख लो बाप को हो गया दादा तेरे शहर में तो मुझे तबाही के नाम से जानते हैं